байырқыдан келген су елге өмір берген су Бұ дайраның таржымалы таныш бекен сіздерге аты дастан ырчы күйчі, жомокчу дастан ұстаты қырғыз эссеринин эл ақыны абдрасул токтомушев мен поэзияға қайрылдым дастаным деген дастан қойып ошол тарихты ыр менен көрсөтүүгө аракет кылдым мээде толкуп баштап коюп үшінші күнде таштап қойып алып қанша қантагерді жастығыма жаздап қойып деп көп жылдар бойы жүріп алтынты романын бітірдім мұнда қырғыз елінен қайғы мұңы революциядан бұрынғы еркіндік үшін болған күреші октябрь революциясынан кейін қырғызстандың советтік билік ұшырында өз жеріне орнашу өзінше республика болушы жөнінде айтылады акын менен дастан дайыма тең жарышат сексен жаштын агымы кыял үмүт кайгы менен шаркырап ага берет алтын тоого акын шаша келет өткөн күнүн эскерет илгери бир миң тогуз жүз онунчу жылы он экинчи декабрда эскиче айтканда жаңылша 4 январда 1911 жылы Чоңгөмүндө Чоңгөмүн өрөөнүндө аябаған зор жер титирөө болгон экен петерградтан май айында мушкетов богданович жана башкалар көрүнүктүү орус окумуштуулары баштаган экспедиция келип алар ошол жер титиреген жерлердин баарын сүрөткө тартып отурушкан мына ошо кезде мен төрөлүктүм анан эми арадан аз өтпөй эле жаңыдан тел кийин беш жашка чыккандан кийин эле эл үкүп калдым бир миң тогуз жүз он алтынчы жыл болду үркүн мунтта ак падышанын кандуу колу элге кыргын салды ата энесинен ажырап беш жашар абдрасулда талаада тентип калды октябрь төңкөрүшү кыргыз жергесинде уруят болду көп жетим өлімден аман қалды ағарып көгерді лениндің декреті шықты жетім балдарды интернатқа қалу шығып да бізде осы жерде қалған жетім балдардың барын өкіматтық комиссия барып алып келіп тоқмокто интернатқа өткізген. оқуға өткерді киім берді тамақ берді қатты бізді Мұраталы деген мұалимы оқытып қалды. Ошоның еркін тоо гезитасы бар. Қарияларға оқылсам, кезісті алғанлар жерден баштап, жаңақы колонкаларына қарабайлар тұшып-тұшытыратты бөлі, амен төмен оқы оқып оқытсам. Чоң тамғалар түш келеді, кішіне тамғалар түш келеді, сөзінің дайыны жоқ. Чала бұлақ аттанып қалған жетім, тентіктігінің құғындық жеп, оқуай тоқмақтың пішпекі жөгіліп. көрші алқан жолға шығып талайына кесіккен кесекен жаңы өкмөт үйі құрылған болчу ошонун үстүнө чыгып келесин беле абдыкадыр аксакал астыман чыкты шашып кеттим де салам айтып атымды сундум мына сизге келатам деп алды дагы анан эме дейсиң деди күлүмсүрөп анча мен ошентип чыгарып салган жакын баарын айттым окубай калдым жетим элем жалгыз элем ошол жактан келдим жеткинчек абдрасулга алгачкы большевик жетекчилердин ак пейил мээрими эгедир болгон ал да тарыхый мезгилдин талпынган таланттарынын бири катары кыргыз калемгерлеринин жоон тобуна кошулган эле отузунчу жылдары элебаев турусбеков бөкөнбаев маликовдор менен бирге токтомушев да журналист катары кыргызстандын түштүк түндүк аймагында коллективизация уюштурууга катышат жаш акындын дыйкандарга деген биринчи ыры чыгат бул эски кинокадрлар тарыхый санатыбыз ошол жылдары токтомушов какшаалдан кат аттуу биринчи дастанын жазды элге таасын таанылды үмөтәлиев маликов сыяктуу акындар менен бирии иштеп киного тартылган тетиги татынакай жаш акын ошо токтомушов эле бул дастандан кыргыз кыздарынын көз жашы көлдөп агат да жүрегінен қан тамады ушу күнгө дейін ок мөндүрдөй төгүлүп шу мажал көзгө көрүнүп жанарга кылып качканбыз туш келді жақа бөлүнүп солдаттар қырып атышты құлған даамын татышты көз жашым бетті жуғанын, көрішкен білет туғанын, Бір табақ унга сатылып жалынды жүрөк сууганын айрылып элден қалғанмын ичиме бат бай арманым тоо бұлақтай өмір дағат, соныңда. өжөр ажал қолым салса боорума мыкчып алса таш алмадай жүрегім, тілсіз қалбай соғып тұрса колуңда жүре берет саат жебесі чыкылдап Сүйі бүтпөйт анда эмесе жүрөк да согуусунан калганча бир ырларына калтыратко сүйүүсүн ошондо да үзбөй кетер үмүтүн өтө берет кыйын мезгил зыпылдап бир миң тогуз жүз жетимиш төртүнчү жылы эл акыны токтомушев ыр менен жазылган алтын туу романы үчүн кыргыз сссринин токтогул сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деген бийик даражага татыктуу болду дасыққан ақын анатолий приловский қырғыз дастанын орыс тіліне мықты қотыр дастан дариясы ашып ташып көркем санжырғасы дағы шуыраттанды қарай берсе көз жетпес санаттай берсе сөз жетпес ел жер өмірі ақындың айтып бітпес баяны тұра. ақындың өзі да сөзі да мезгіл ескірмесі тұра қағылайын жаны бірге дастаным шеніп арышты кең таштадым ойлой жүрсін барағында қымты кет жағалданған жаңы доғырдың жаштарын күчім жетпей ырсабынан чегініп, бүгүн калдым бір сапырдан жеңилип кантип менден күчтүү болдың бир сапыр тоонун долу кыянындай жеміліп. бу Қайратман қалемгерлер кыргыз адабиятынын кыйрында жаңған чолпон жылдыздар эле абдрасул токтомушев азыр сексен жашқа тең чамал келди Ақындың отуздан ашуун өр 25 бештей дастан поэмасы муундардын мурасы энчиси болмокчу о дастаным акыйкатты сүйлөгүн канча айтамын сенсиң чексиз сүйгөн Мені тууган элим менен жер менен бирге болсун ыйлаган